Добрий вечір, радий всіх вітати, але у мене сумні звістки. Такого дня, як День Столонтина, немає і бути не може. Всі можете розходитися. До побачення. Зачекай, стоп, стоп, ти хто? Як то? Га, Що не видно? Оце ну, Фан? Крила. Гей? Ангел я. А, ангел. Так, так, так. Ну що, не схожий? Схожий, так. А скажи, чо- чому ти кажеш, що нема такого свята, як День кохання? Поясни, чим ти це мотивуєш? Його нема. Ну як нема? Ну знаєш, славетний день. який славетний день. Про що ти говориш? Нема такого дня, кажу тобі. От докажи, докажи, що кохання не існує. Доказую, день кохання якого числа? 14 ну, лютого. Лютого. Нема. Нормально, да? Да? Нема кохання, а? Нема. А це що таке біля урни валялося, а? От іменно. От що це таке, а? Ну біля урни валяли. Фу, руки де помий. Ага. Слухай, та ж я ангел. Я тобі з чистої душі можу заявити, що кохання існує. Ну, якщо я хоч чуть-чуть повірив, що ти ангел, ну що кохання існує, він не вірю. Хоч можеш мені доказати, попробуй. Так кохання. Кохання існувало ще за, за перших часів. За, за перших часів? За первісних часів. Да? Не, не віриш? Ні. Ось дивись. І що? Хіба це не кохання? Ні, це не кохання, це розмножання. ну. Як знаєш? Це ти знаєш, а я думаю. <clears throat> Думаєш. Слухай, Ангела, може в твоїй ангельській колекції є ще якісь кохання, може мені ще щось запропонуєш? Ти знаєш, спеціально для тебе якраз є. А, спеціально для мене От, що? Ну, звичайно, бо такій людині, як ти, то треба якось доказати щось, а? А, ну треба, так. Згадай Грецію. Там не тільки було там всякі філософи, типу, а греки, ну яке ж там не кохання то було, а? Давай подивимось. Давай. Вийди до мене, моє кохання. Ну що, як тобі? Бачу? Хіба це не кохання? Ти пам'ятаєш, як ти спочатку питав. Ну, ну, ти гей. Ні, я ангел! А, а вони. Не подумав, вибачай. Ну, Ну я ж. добре, я з того питання тому з тобою согласен. Добре, пам'ятаєш? Шотландія, оті старі часи, прекрасні часи. Там дядько такий синій білий. Да, Вільям Волош бігав по- по горах махав мечем. Ну, ну. Давай Що подивимось. тут кохання? От подивимось, при чому тут кохання. Ну давай. Давай. Ну що, як тобі оце кохання, га? Оце кохання. Солідні, я тобі скажу, Я- кохання. Я кажу, солідний аргумент. Напевно, у них дуже багато дітей, ти знаєш. Ну. Але де глибина почуттів, драма, зав'язка? Ну якраз, якраз в цьому є глибина усіх почуттів. Ну глибина є, але емоції трошки на духовному рівні хотілося б щось таке. ти, ти, хочеш на духовному, да? Так. От і саме саме на Саме, саме на духовному. О, знаю. Згадай, згадай часи Шекспіра. Ромео Джулієта, це ж оце справжнє кохання. М? М, Давай давай, подивимось? давай. давай. тобі як? Ну хіба це не кохання? Ну, двоє молодих людей. Ну і ну, навіщо ж таке робити, людоньки добрі? Їм ще ж дітей треба було, ну і так далі, тому подібне, вони туди. Ні, ну все я з тобою згідний, але ж все рівно, які в них були високі почуття. Не переконав, давай. Ага. Добре, добре. Згадай добу романтизм. Дуелі, випивка, дівчата. А. Секс, наркотики і рок-н-рол. Ну, ні, ні, ні, ось трошки інша гама. Ну що, Трошки подивимось? старіше, так? Старіше, да. Ну, да. давай. Ну давай. А і тобі їх не шкода? Два нормальних пацана. І тут бах, бах, впали, а третій там. А третьому то ж повезло. Третьому повезло, але не, не сказали, що він її любить, чи вона його любить, тому просто повезло. Ну але ну я хоч якийсь то до хаті там ж між ними ну, все одно з чоловіків менше на цій планеті, ніж жінок. Та ж стріляє. Ні, я відказуюсь. Добре, переконав. Добре, давай заглянемо зараз Испания. Корыда. Ну давай Испания. Испания. Давай Испания. які корита і твоя присне. Слухай, я тобі навіть чуть ноги не поломив. Мій. Я тобі кажу про кохання, про ту. Я тебе ж переконати. Ну старайся, переконати. Ну добре, добре, давай не будемо далеко ходити. Давай заглянемо до наших братів слов'ян. В Росію, в Росію, в Росію. Слов'яни. Ну давай, подивимось. Что нет квартиры Ты меня уважаешь? Когда нет ай, нет любви. Ти бачив, ну, в принципі, да, поганий приклад. Ти ну, ж- Оце не кохання. Ні, ну, в принципі, це в якійсь мірі кохання, але не до протилежної статі. добре, добре, добре. Ну, ну що ж тобі це? А покажи мені Японію. Японія? Цікава країна Сходу. От що там в них робить? Японія, там країна на сонці, да, там. Так, це... Ну. ну давай подивимося. Давай. Ти знаєш? Я тобі Японія. Я. Мені його дуже шкода. Мені його щиро, щиро, щиро шкода. І я дуже радий, що я не японець, а українець. Ну ти знаєш, мені, чесно кажучи, того теж шкода, але що поробиш, такі звичаї. А давай тоді про Україну. Наші звичаї, наші традиції. Даю тобі останній шанс. Давай про Україну. А давай як в тій пісні, пам'ятаєш? Давай, давай. Несе галя воду, короми свогнеться, а за нею Іванко, як баринок в'ється. Ні, ну, ну, ну, от, Є, брате, кохання. от після цього, після України, ти віриш, Кажи, що кохання є. Є. Я так кажу. Ну що, ідемо? Ідем. Ідемо. За шторку не заходь. Ебать, Никола, урод! Що, поїхали знімати, да? Що? І там не махайте зліва руками, бо вас видно. Валік, ти спорт. Хай дати їй ще цю паяльну лампу, як що свині жарять. <laughs> І ти саме, тоді береш відро в неї, вона тебе обнімає і ви пішли. Червоним насипано. А біле.